көздеріңе мен қарайым кетпеген мұңдар ай бұлт басқан күннің беті болашақ бұлдырай үміт үзбесін жүрек жарқырайды күнмен ай күнмен ай Күнмен ай тоңдырып тастан өткен күнім, қурап солық бал кеткен күлім өткен бастан ұйқысыз түнің таңдар қайда деп төккен нұрын мұңға батып тағы да үміт ұқсап жапырағына маған бер оны жылытулы маған бер оны жұбатулы қадірлеймін қадірге дейін маған бер оны маған бер оны жұбатулы тастаған өткен солықты алт еткен күн өткен бастан үксіз түн таңдар қайтады түкке нұрын қайта мен қарайым кетпеген мұңдар ай басқан күннің беті болашақ бұлдырай үміт үзбесін жүрек жарқырайды күн мен ай күн мен ай күн мен ай ай ай ай мен қарайым кетпеген мұңдар ай басқан күннің беті болашақ бұлдырай қанат жүрек жарқырайды күн мен ай күн мен ай күн мен ай ақпанда аспаннан жауған қарттай аппақ қарлар ақпанда арайлап атқан таңдай көздерім саған жарыды қандырып тастаған өткен түн Фурап солық бал күн өткен бастан ұйқысыз түн таңдар де түккен бұрын қайта қондырып тастаған өткен түн қурап солықта түккен күн өткен бастан ұйқысыз түн таңдар де түккен бұрын қайта сұрап адамсыз түндерде дөңгелек тұр дөңгелек сенің есіңді алды түнгі толқын түңгілеп жарықты ойлап отқа оранып кетпей көбелек көбелек қашан тізең бүкіледі оның алдында жарық сөндіргенде ұзақ сөнгірсең қап қараңғы бөлмелерде жүрегіңді бояп алдың қараңғы ешкім сені көрмегенде ешкім тыңдап білмегенде жалдам алып пәтерден шықтың далаға мені құлатқың келе ма мені атқың келе ма әлде мені өзіңе тартқың келе ма қаншық менімен жатқың келе ма саған бірдеңе бере ма мұсылман саған ере ма ауру болып қалған жүрегің сұра ма Емдей жүріп тұр сағатын сағатың темпер жүрегіңе тез соғатын жұлдыз кім біледі уақыттың жақын ағатын уақыттың жақын ағатын көңілің болса да мейлі қара түн қолдан келмейді жар тарату менің ойым басқа менің ойым отбасын уақыт берсін бағатын түн сөндіргенде қап қараңғы бөлмелерде жүрегіңді бояп алдың қарағым ешкім сені көрмегенде ешкім дымды білмегенде Жалдам алып пәтерден шықтың қылығы жызы сақ сөндіргенде қап қараңғы бөлмелерде Dalatma senin bulaşan zibilli алысқа екен қарауыма қарауыңай алыс екен қалауымнан қалауыңай қиялдап жүргеніме өкінемді қиялмай қаламын ай қиялдап жүргеніме өкінемді қиялмай қаламын ай ай ай жерге тиіп ақ көйлегің сызылып тие ақ көйлегің ақ көңіл ақ гүледің көлімде шалқып жүзген аппағым ақ куетің ал мен жайласаң басқан фильмде белгісіз актер едің жан кеше бер қасыңда сенің енді кім жүрсе де ақ көңіліңе қара дақ түспесін ақ көйлегің кірлесе де gün geçirsek görelim Bull ön жақсылықова мадинаға арналы сені көрсем еш кетеді көруге ашығамын тездетемін керек жарық жүзі сені көрсем еш кетеді сені мен ғана елестетемін қалай қолыңа алтын жүзі мен сенің бағың бола алам көктемің мен сенің бағың өзіңді асылды өзіңе ғана жаппақ жүрек ашылды сүйдім қылықтарыңды көзқарасыңды айырмасын енді басымнан басыңды менікі бол алда алыс жол жүрегіме жақынырақ таныс бол бізге берілген төрт мезгіл қолда бардың қадірін бағалайтын кез бол бағала мені мен сені көтерем мен сені көтерем қолдан келгенше маған жетеді жүрегің тек қана мендейсе мен бармын шам жағатын қараңғыда бәрі жақсы болады